Ola, eu son Jodi e hoxe vou vos presentar o meu traballo sobre como facer unha máscara de tea caseira. Isto é o que imos necesitar para elaborar a nosa máscara protectora. Unha peza de tea, unhas tesoiras, agulla e fio para coser ou unha máquina de coser. E por último, uns cordóns ou elásticos para poder suxeitar a nosa máscara. Primeiro paso. Corta dous rectángulos de tea de 25 por 15 centímetros. É importante usar material de algodón fiado apertado, xa que iso dificulta a entrada das partículas de saliva que pode levar a unha infección. Unha vez que temos recortados os rectángulos, colocamos un sobre outro para coselos como se fose unha peza única de tea. Fíxate na imaxe. Segundo paso. Dobra polos bordes longos facendo un dobradiño de 0,6 cm. Esta medida é para poder meterlle unha costura e así facerlle unha bastilla para que a tea non se desfaga. Esas serán a parte superior e inferior da máscara. Unha boa idea é pasarlle un ferro a tea polos dobradiños que imos coser para que non sexa máis sinxelo. Agora teremos que coser esas dobradiñas, podemos facelo a man ou cunha máquina de coser. Terceiro paso. Xa temos a primeira parte da elaboración da máscara feita. O seguinte será facer un dobradiño de 1,25 cm na capa dobre da tea ao longo dos bordes curtos e coselos. Estes dobradiños farémolos un pouco máis anchos para que despois podamos poñer con facilidade os elásticos. Podemos volver a pasar o ferro como antes para que nos sexa máis sinxelo coselo de novo. Cuarto paso. Agora xa temos a máscara preparada para colocarlle as suxeccións para poder poñela. Imos pasar un elástico de 15 centímetros de longo a través do dobradiño, a cada lado da máscara. Tamén poderíamos usar cordéis, cordóns ou tiras de tea se non temos elástico. Eu usei unha palliña que introducín polo oco dos dobradiños, para que sea moito máis sinxelo pasar o elástico polo oco. Inda que tamén podedes anudar o elástico a calquera cousa que sea ríxida e pasala a través. Quinto paso. Para rematar o noso traballo, o que nos queda por facer é esconder os nós despois de atar os elásticos. Para iso, o único que temos que, fa que facer é tirar con cuidado para que os nós queden dentro da dobradiña. Agora, xa temos a nosa máscara lista para usala. Ten en conta que debemos lavar a miúdo en auga quente e desechala se vemos que sofre danos. e lembra Inda que o uso da máscara é importante, a mellor protección contra o Covid-19 é lavar as mans con frecuencia, manter unha boa higiene e cumprir coa distancia social de 2 metros para que todos podamos voltar pronto á normalidade e disfrutar das nosas vidas como antes. Bueno, grazas pola vosa atención e aquí termina o meu traballo.